koha për një tjetër episod të ketrit tonë të dashur dhe të kujdesshëm. Kujdes, ketri i frikësuar ju sugjeron të gjithëve që të vendosni bateri të reja në elektrikun e dorës. Si të keni një gjumë të mirë gjatë natës. Shikoni poshtë krevatit. Kontrollo dollapin. Kontrollo nëse ka insekte. Përsërite. Shikoni poshtë krevatit. Kontrollo dollapin. Kontrollo nëse ka insekte. Përsërite. Shikoni poshtë krevatit. Kontrollo dollapin. Kontrollo nëse ka insekte. Futja gjumit. Na ndiqni në serinë e ardhshme të ketrit të frikësuar.